真的，真的没有很喜欢你。你总是附和我说的话，其实根本一句话都没在听。其实我真的，真的有一点生你的气。不要再假装你们独立，又一直说我怎么都。 想到底哦 I don't know，为什么我非得要搞懂？哦 I don't know，为什么我非得一直听你说？有谁能给我一个不在？ 是安静的时候，眼泪怎么不停的流？有谁能给我一个不再发疯的理由？哦，我今天又做了什么？哦，别再说了，连我自己都讨厌我，我知道 outside the come. 谁能给我一个不再迷恋你的理由？我不想再让寂寞失控。我不想要什么。 夜深人静的时候，眼泪还是不停的流。有谁能给我一个不再发疯的理由？哦，我今天要做什么？哦，别再说了，连我自己都讨厌我。我知道他们都这么说，我知道你们也这么。 so Yes, I am love Yes, I'm in love 그치 그치